معكم بالله ابو جهاد محمد طقش مسؤول جمعيه نفحات الشام الخيريه. آه، بفضل من الله قمنا بافتتاح سوق خيري وهذا السوق الخامس لنا. يعني هذا السوق الخامس اللي بنقوم فيه بس هذا السوق الاضخم والاكبر على مستوى جمعيتنا وعلى مستوى المنطقه المحرره بالكامل. آه، نحن اقمنا السوق آه، يعني مشان الناس ان شاء الله يعني قدم لها افضل افضل سلعه وافضل طريقه لتقديم المعونه للناس بطريقه تكون آه، فيها آه، حيويه فيها اعاده روح آه، اهل الشام اعاده الاسواق الحلبيه بالاخص اعاده يعني صراحه رفع المعنويات لشعبنا المكلوم وبفضل من الله فتحنا عده اقسام منها البسه ولادي وبناتي ورجالي واطفال وشالات واحذيه ومفروشات ان كان سجاد وان كان حرامات يعني في عنا عدد اقسام في عنا اخر شيء عنا شيء اسمه هديه السوق هو بنعطي آه، التمر ما بيقولوا آه، هذا الاكل اللي وصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبنقدم اكسسوارات وهدايا للاطفال بنفس الوقت نحن عندنا اليه اليه لادخال آه، الاهالي المستفيدين عندنا اليه معينه وفريده من نوعها منظمة آه، جمعية نفحات الشام الخيرية في ترمانين آه، التي أشرفت على تنفيذ مشروع المقدم من الأخوة في الإيهارة جزاهم الله عنا كل خير